ليس القديم كالعتيق ولا الاختيار كالإيثار وما هو الكأس الدهاق العربية ليست مجرد لغة السلام عليكم العتيق هو الذي يدرك حديث جنسه فهو ما يقارن بينه وبين شيء من جنسه أكثر حداثة منه فيكون بالنسبة إليه عتيقا ولهذا لا يقال السماء عتيقة وإن طال مكثها لأنه لا يوجد من جنسها حتى تكون بالنسبة إليه عتيقا القديم لا يستفاد منه والعتيق يستفاد منه ألا ترى أنه لا يقال سأقدم هذا المتاع كما يقال سأعتقه الرجع والرد الرجع يجوز أن ترجعه من غير كراهة له قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أما الرد فلا يجوز رد الشيء إلا إذا كره حاله ولهذا سمي البهرج ردا ولم يسمى رجعا والبهرج هو كل رديء من الدراهم وغيرها وكل مردود عند العرب الاختيار والإرادة الاختيار هو إرادة الشيء بدلا من غيره كقولك اخترت لبس هذا على لبس هذا أما الإرادة فتكون إرادة لفعل لم يخطر بالبال غيره والإيثار هو الاختيار المقدم والشاهد قوله تعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي قدم اختيارك علينا قال تعالى وكأسا دهاقا دهاقا أي كأسا صافية طافحة ومتتابعة على شاربيها بكثرة وامتلاء وقولنا أدهق الكأس أي ملأها ودهق الحوض إذا ملأه حتى فاض من جوانبه ذكرت ولم أكره وإني لكم من الناصحين